альфа бөлүкчөлөрүн чыгарган радиоактивдүү элемент коргошун цилиндрдин ичинде жайгаштырылды идиштен кууш канал аркылуу чыгып альфа бөлүкчөлөрү калыңдыгы ондон минус алтынчы даражага чейинки жука металл фольгадан өтүп атайын зат менен капталган тунук экранга түшкөн экран менен ар бир бөлүкчөнүн кагылышуусу микроскоп аркылуу байкоого боло турган жаркыраган жарыкты пайда кылган бардык аппарат аба сордурулуп алынган идишке жайгаштырылды экран альфа бөлүкчөлөрүнүн кыймылынын баштапкы багытына карата ар түрдүү бурчтарда жайгаштырылган жана ар бир жолу тигил же бул бурчта чачыраган бөлүкчөлөрдүн саны эсептелип турган көрсө бөлүкчөлөрдүн көбү фольгадан ээн эркин өтүп анча мынча гана кыйшаюуларды баштан кечирет экен көптөгөн тажрыйбалардын натыйжаларын талдап резерфорд альфа бөлүкчөлөрдүн чагылышы алардын массасы альфа бөлүкчөлөрүнүн массасына барабар болгон оң зарядтуу бөлүкчөлөр тарабынан түртүлүшүнө байланыштуу деген жыйынтыкка келген электрондун массасы альфа бөлүкчөлөрүнүн массасынан болжол менен 8000 эсе аз ошондуктан атомду түзгөн электрондор альфа бөлүкчөсүнүн кыймыл багытын олуттуу өзгөртө алган эмес резерфорддун тажрыйбалары атом ядросунун өлчөмүн болжолдоого да мүмкүндүк берген ядронун диаметри ндаражасына чейин башкача айтканда атомдун диаметринен ондогон жана жүз миңдеген эсе аз экени белгилүү болду